Да, я, пожалуй, заглушу это нахрен. А, может вы не слышите. Дедок! Дедок, дедок. Где был дедок? Дедок был после этого, верно? Мы ехали, мы ехали, мы ехали, мы ехали, мы ехали, мы ехали в туннеле и... О, да, вот на выходе из туннеля. Едем, едем, едем, и тут такой дедок. Вот прямо вот тут вот дедок. Вы видите детка, правильно, вы видите детка. Показываю детка. па па па па па па Пиздец. Перери. роп. Вот он нету. Вот он есть. Вот он нету. Вот он есть. Вот он... Эх, ну вы поняли. Э, Дороги Израиля. Дороги Израиля это нечто. Семь тридцать восемь. Да, семь сорок, да. Две горы. За одну минуту. Повышение цен. Ей. وغير حوالي انت دوك بزاف رب البيت يجمعني لا استغفر الدوك الدوك Теплодок.